secours Je ne veux pas mourir ah, Par Comment away Oh Pour l'amour du ciel ah, Come on get away from me hell?